HBW 不求人。 寄生全套万代出了，之前凡是买了我们 HPW 寄生全套的啊，包括以后新买我们寄生全套的，OK 我送你一个万代，联系我们。而且我们的颜色非常的多，你见过这种蓝色吗？这种粉色有吗？非常的漂亮。而且呢，我们这次用的是皮料去做，它和别的品牌做的这种布料或者用这种泡沫料是不一样的。泡沫料或者布料它也容易变污变黑色，但这个是不会，因为它是皮料，而且它耐久度会更高，抗撕扯。而且你看这个小耳朵，小兔兔的耳朵，你不想揪一下吗？ 特别可爱，特别好，就在于它不会开丝，像布料一样。我们这次用的是美军专用的魔术贴，它的耐久度会更高一些，反复拉扯不会像别的品牌那样没有粘性了。像松紧绳，我们做的非常的耐撕扯，非常高质量。毕竟我们是用了做全套的材料来做的，不求人，而不是用什么小商品供应商去做的。而且包边我们都用的是皮料，因为布料容易拉丝。精工细线，我们这个走线线用的都是缝全套用的线。其实最简单的，你只需要一根。 根绳子穿到洞里面去。OK，另外一只绳子给它系一个死扣就行了。看，系第一层，OK，第二层打一个死扣，不要留太长。完事儿就这么简单，然后你就绕手。 而且别的品牌的不求人做的是左右手一样的，我们是分左右手的，左右手印刷一个正一个反，等于你按同样的方式缠绕左右手，它最后的 logo 都是冲一个方向。做产品都把它当成艺术品去做，把它当一个作品来完成。所以我觉得颜控的朋友，你真的可以多买几个，比如说一个全套，左手粉色，右手蓝色，都非常的漂亮啊！希望大家可以喜欢。